farita arte farita inventita Saluto al cara e kai bonvenon al nuovo episodio. Mi devas eliri la domon kai do mi profitas por montri al vi la negion. Kai en citiu momento ni diru ne nesta stium da vento, sed, rimarcu, tio esas la pordo de la chelo de la apartamentaro, de la domo in tiu senso, de la construajo. Nun estas la luncio pauso cai domi havas iom da tempo. Do, restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau, mi volas legi con vi el tiron e la expono de la motivoi qui instigis Zamenhof peti permesson alla censuristoi por eldoni ciu semainan folion en la lingvo internazia. Temas pri articolo vercita originale ruslingve ciu aperis en la gazeto la esperantisto iaro 1895. Mi legos è el pagio ducent dec tri. Gi ne estas lingvo, chiu povas farigi internazia in la ocaso se la mondo gin acceptos. Gi estas lingvo per chiu oni povas jam non facile intercomprenigi cun ciu pli au mal pli clera europano. Tio ocasas, char la vortaro della lingvo ne estas combinita arbitre, sed compilita tia maniere che ciu vorto estu pli au mal conata al ciu pli au mal clera homo. Citiu el tiro, montras al ni de denove la gravezon de la contexto in kiu oni donas la messagion. Ĉar la presento de Esperanto au pli bone de lingvo internazia en la contexto de la permes peto el doni la revuon lingvo internazia substrecas la taugetson de esperanto al clerai au mes clerai europanoi do shainas al mi che non tempe ni volas disconigi un unuran racconto manieron pri esperanto che o estu valida sen depende de la contextoi, sed fin fine citiu unu formezo ne vere trafe venas alla celo, nome altiri la intereson de la homoi. Char homoi povas havi multa in diversa in interesso in kai kel foie la interesso de unui ne nur ne coincidas sed anca povas contraustari la intereson de aliei Do, kion fari? Bone, ni devas decidi kion ni volas. Chia in homoin ni volas altiri al Esperanto? Ciu oni lernu Esperanton sen depende de ciu alia intereso kion ri havas? Au ciu ni desiras renconti spezifain spezoin de homoi? Ien mia instigo cumiditia, meditio Dio. Dankon pro via atento gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.